Ciao, sono Erika e ho la sclerosi multipla. Eh, tre anni fa, quando sono comparsi i primi sintomi, eh, ma non avevo ancora una diagnosi, ho deciso di rivolgermi a Riccardo Giacopuzzi, un kinesiologo. Già dalle prime sedute eh, mi ero accorta di aver davanti un professionista, nel senso che mi sono accorta subito che il suo obiettivo non era quello di togliermi il dolore temporaneamente, ma era di capire da dove arrivava e cercare di evitare che poi si ripresentasse in futuro. Ho provato durante una seduta i Tao Patch, vi assicuro che quando sono uscita eh, mi sembrava di avere due gambe nuove. Me li ha fatti provare altre due o tre volte, dopodiché anche confrontandomi con lui ho deciso di provarli e, e di questo vi assicuro non lo ringrazierò mai abbastanza perché eh, i Tao Patch veramente mi hanno migliorato la vita. Il dolore è diminuito, ho più consapevolezza della mia postura, ma soprattutto ho ricominciato eh, a fare le cose che veramente amo, quindi a fare le camminate anche in montagna, cosa che prima non riuscivo a fare eh, per il dolore. Fabio Fontana l'ho conosciuto personalmente perché sono andata a due conferenze e ho avuto anche il piacere di eh, parlare con lui, di confrontarmi, eh, è una persona eh, squisita, disponibilissima. Quando lo senti parlare capisci che eh, i Tao Patch sono una tecnologia che a lui ha portato tantissimo beneficio e il suo obiettivo è quello di farla arrivare al maggior numero di persone, eh, di far star bene il maggior numero di persone. Questo lo percepisci quando lo senti parlare. E, ehm, a parte che eh, è anche disponibilissimo nel senso che gli scrivo anche sui social e mi risponde sempre, è veramente eh, una persona deliziosa. Se avete occasione andate a una sua conferenza perché le informazioni che vi dà durante le conferenze sono importantissime. Quindi io mi sento, mi sento veramente di consigliare a tutti i Tao Patch perché a me che sono malata fanno bene, ma anche alle persone sane comunque portano un grande benessere e quindi ve li consiglio.